Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам покажу офигенный материал для перетяжки руля. Я уже попробовал, сделал один руль. Я просто в шоке, если честно. До этого я всегда перешивал рули кожей и эко-кожей. Но в основном эко-кожей, потому что у нее все-таки цена по... Ну, себестоимость подешевле выходит, нежели у кожи у обычной, у автомобильной. Вот. А, и тут я решил попробовать э, новый материал. Э, клиент меня попросил перетянуть ему руль на Тигуан. Вот этот руль у меня уже, наверное, 10 раз я его продал. Вот он недавно пришел, и следующий клиент попросил перетянуть э, искусственной кожей. Э, так, искусственная кожа специально для рулей. Э, для другого она вряд ли подойдет. Ну, для рулей, ручек, э, КПП, там, ручников. В общем, суть в чем? Суть в том, что а, пленка, э, с, суть самого материала, я хочу объяснить вообще, про материал рассказать. А, пленка очень прочная, у нее а, по тестам, чтобы не соврать, больше 120 тысяч циклов и А, потом, это вообще Э, материал сделан способом триплирования. А, то есть э, такой бутерброд из трех, из трех э, разных материалов. А, сверху пленка, очень прочная, а, ходит там 200 тысяч километров, не протирается вообще. То есть она не реагирует ни на какие там внешние и всякие воздействия э, разных там реагентов или еще чего-то, и стираний и так далее. Ну и вообще все похрен, прям без разницы. А пленка, средняя часть, это, э, я думаю, что это как вот идет а, пористая резина для рулей, допустим, для утолщения рулей, для изменения анатомии. Пористая резина и подкладка такая вот, ну, которая тянется во все направления одинаково хорошо. Толщина, по-моему, 2 миллиметра, если я не ошибаюсь. Вот. В общем, вот такая вот искусственная кожа. Очень классная. Руль перетягивается великолепно. А, так, и я вам... Ну, с вами сейчас перетянем вот этот руль от Тигуана. На посад подходит. Такой ходовой достаточно руль. А, будем перетягивать уже по лекалам по моим, которые подходят для этого материала. А, я постараюсь их в скором времени перенести а, в электронный формат, чтобы вы могли их скачивать. Ссылку оставлю на скачивание. Ну, в группе найдете. Ссылка внизу будет в описании. Вот. Постараюсь в скором времени перенести как можно скорее. Вот. В общем, материал офигенный. Так. Я вышел после карантина, у меня нет особо э, ничего под рукой. Это я говорю сейчас про ручку. У меня есть только синяя ручка. Первый раз сегодня вышел после недельной болезни. Так, берем одну сторону вот эту, да, переворачиваем, обводим размещаем так, чтобы экономить материал, чтобы заработать больше с одного метра или там с одного рулона, кто как покупает. Раскладываем. Раскладываем. А, как это называется-то? Лекало. Таким образом, да, чтобы сэкономить там материалы, хоть он и недорогой, стоит дешевле, чем эко-кожа, и уж тем более дешевле, чем кожа. Так. Материал интересный. Uh, у него есть, есть два типа. Первый сорт и второй сорт первый сорт, ну, как бы без изъянов каких-либо, насколько я понимаю. Второй сорт с какими-то возможными дефектами или изъянами на лицевой стороне. Кто-то может с ними работать, кто-то не может с ними работать, но суть в том, что при покупке этого материала нужно учитывать а, то, что он бывает двух сортов. Про это мало кто говорит. И, соответственно, цена при закупке тоже э, играет важную роль. Если вы знаете, то что вы берете второсортный материал, да, вот этот, искусственную кожу, то его стоимость должна быть дешевле. Первосортный должен стоить дороже. Ну, точнее, не должен, он так и стоит при закупке завода. В общем, мне понравился очень этот материал. Возможно, я, э, я уже написал на завод, производитель. Я уже написал на завод-производитель и жду ответа. Я хочу закупить у них побольше материала. Режется очень хорошо. Лучше, чем эта кожа. Тянется очень хорошо. Даже лучше, чем вот эта вот эко-кожа Швайзер, которая эко-кожа на микрофибре. Она хорошо тоже тянется, но у нее единственный минус, она э, тонкая. Руль получается такой тонковастенький хоть она и такая приятная на ощупь, эко кожа. По времени на перетяжку вот этим материалом уходит примерно ну, полчаса, я, я думаю, полчаса. За полчаса можно управиться. Если есть лекало, если не нужно делать лекало руля нового там, да? Или там какого-то другого. Можно даже торопиться. В принципе, этот материал прощает какие-либо ошибки. Потому что вы спокойно можете подтянуть тянуть, и все равно результат будет хорошим. Два элемента уже готовы. Третий элемент. Низ идет. Нижняя часть. Я долго не решался э, как бы использовать этот материал, пробовать вообще связываться с ним. Но раз уж клиент мне сказал, хочу им, значит надо им. За работу я беру две с половиной тысячи. Время затраченное на эту работу порядка двух часов с доставкой до транспортной компании – перетяжкой и так далее и тому подобное. Так. Если вам интересно э, там, заказать оплетку, то пишите, пишите ВКонтакте в группе мне, я вам сделаю оплетку. по очень низкой цене из этого материала. Из других материалов дороже будет. Все, вот сейчас режем четвертый, четвертую часть. Вы пока можете поставить лайк, написать в комментариях что-нибудь доброе. Как вы справляетесь с карантином? Я провалялся неделю с температурой. Сдал тест на корону, но результатов до сих пор еще нет нас здравоохранение работает через одно место. Все, вот я их уже нарезал. Сейчас я пойду их сошью, прошью, сделаю строчку, буду соединять, э, соединять длиной стежка 5 э, миллиметров 5 миллиметров а длину стежка на строчке сделаю 6 миллиметров. Потом буду завязывать швом макраме. В общем, я, наверное, не буду показывать, как я это все дело сшиваю. Каждый сможет сшить, тот, кто в теме. Я покажу там, когда буду завязывать эту оплетку на этом руле, я снова включу камеру и продолжим разговор. Так, дорогие друзья, вот я уже сшил, надел. Вот так вот смотрится. Сейчас буду завязывать швом макраме. Так выглядит неплохо в целом, как оригинал. Итак, господа, смотрите, я надел оплетку зафиксировал в канавках. Выглядит все охрененно. Я доволен. Сейчас будем зашнуровывать. Я уже приготовил, приготовил нить. Сейчас я вас установлю поближе, чтобы было видно все красиво, прекрасно. И мы пойдем Поньк. Одну сторону оставляем. Отмеряем половину пополам. Одну, одна сторона пойдет в одну сторону. Одна сторона нити. Нити, естественно. Вторая сторона нити в другую пойдет сторону. поведем через одну строчку. Если где-то ошибусь, я думаю, что будет еще возможность вернуться назад. Материал шьется очень здорово. Даже с колесиком. Шагайка здесь не обязательно. Мне кажется, то, что вот у меня есть Ford Focus третий с кожаным рулем. Мне кажется, у него такой же материал. Никакая там не кожа, а искусственная кожа. Наверное, ну, никакая не, не натуральная там кожа. Там из кожи стоит по-любому. крайней мере, смотрится все очень прекрасно. Сначала зашнуровываем, потом затягиваем и в конце запаковываем. Так. Сейчас посмотрим, насколько он этот материал хорошо сойдется. Тянется он прекрасно. Я взял еще фен. Если что-то будет не сходиться, то я его немножко подогрею. А что-то будет не сходиться. Чпоньк. Так, ну вот в принципе ваш любимый крюк. Я думаю, уже можно немножко подтянуть крюком, помогая руками, пальцами материалу, чтобы не провалась нить, чтобы материал хорошо закрепился. Крюк, конечно, нужно менять. Я с вами соглашусь. В комментариях пишут, то, что крюк мощный. Конечно, прикольно, но не совсем всегда удобно. Вот видите, даже по камере бью. Материал тянется без подогрева. Замечательно. Видите, сколько не хватает? Но это все утягивается в ноль. То есть прям стык в стык. Вот смотрите, беру цепляю руками, пальцами помогаю. И все, стык в стык. Нигде ничего не махрится, не бугрится, ничего. Все прекрасно. Как-то так. Конечно, мне сейчас придется повозиться с этим. Я вас включу на следующем интересном моменте. Хотел вам еще один лайфхак показать, который увидел на этом руле, именно на этом, как делают на заводе. Э, в общем, начинают строчку зашивать э, таким образом. Вставляют иглу в сам руль, прям вот в пластик. В пластик вставляют одним концом, а в, конце, в другом конце завязывают узел. Так. В другом конце завязывают узел и все, и, и, и как бы продолжают шить. Вот завязывают узел, такой большой, чтобы не прошел через эту дырку. Ну, то есть узел должен быть толще, чем иголка, которой вы шьете, потому что она делает дырку в пластике. И этот узел не должен за ней потом выйти, выскочить должен упереться в пластик и там остаться. И оттуда можно как бы продолжать шить, зашивать оплетку. Вот это я увидел такой интересный момент именно на этом руле. На других рулях такого не видел. Вот я завязал на одной стороне узел, теперь протащил иголку с нитью до конца и все, и вот уперлась. Вот таким образом. Вот таким образом. Нить уперлась в пластик и уже все. Иголка зафиксирована. То есть нить зафиксирована. Можно продолжать шить. Начинать точнее вот эту часть. Господа, вот такой вот у меня получился руль с этим материалом. А, в общем, материал вообще огонь просто, огнище полно. Я не знаю, я таким материалом ни разу не работал, поэтому я под впечатлениями. Получилось вообще очень хорошо. А, я даже не знаю, что добавить. Ну, по качеству лучше, чем кожа получается. В общем, вот так вот выглядит, сами смотрите. Вот такой вот он материал, такой структуры. Очень близок к оригиналу. Очень близок. Вот такой будет рулить игуана. Материал такой мягкий на ощупь. Руль получился плотный. А, и тут прям хорошо лежит в руке, прям идеально. Я не знаю, как еще передать свои эмоции. Я, в общем, доволен. Э, как салон и просто следующие рули будут, наверное, преимущественно из этого материала, хотя из кожи тоже заказывают. Но в любом случае я заменю эко-кожу вот на этот материал, я так думаю, потому что по качеству лучше, чем эко-кожа. Швайзер, там, фигайзер, а, хоть я им и пользовался, он мне нравился, но Блин, вот этот материал гораздо лучше. На ощупь, с ним приятно работать. И вообще прям я доволен. Вот. Вот так вот такой руль получился. Я зря я так долго э, не, не, не мог поверить в то, что из эко, э, не из эко-кожи, а из искусственной кожи можно сделать как бы нормальный руль. Вот такой руль вышел. Так, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте нравится, палец вверх, комментарий, как вам этот руль, огонь, не огонь. И не забывайте подписываться на канал. Надо развивать. Развивать канал, развивать тему, ребят. Всем удачи, здоровья. Всем пока.